he sarx caetas plankna. Entoe somati eisin ho chros meta ton humenon, he sarx meta ton muon, solenes, chondroi, ostea, caetas plankna. Αφαίρε θέντος του χρότος, φαίνεται χε σάρξ, καί μεθαυτές di hon ta mele kineitai ta splankna estita en dotera mere hos en ta ho en kefalos cranioe kai per i cranioe per i ballomenos to estei he cardia to e freni per i ellitomene kai ho pneumon hos anapnei enter coelia he gaster cae ta entera to epiploe periballomena to hepar kai ectes aristeras antikeimenos splen duo nephroi metates custeos to stethos pachei humeni diachoris detai diafrasetai hos diafragma onomas detai